glorifions ton nom. Merci pour ton peuple, merci pour la grande œuvre qui a été faite. Nous prions, Seigneur, que tu affermis ton peuple davantage au nom de Jésus. Tous nos frères, nos dirigeants, nos soeurs, nos responsables, nos jeunes, partout, Seigneur, je prie que tu revêches chacun de puissance au nom de Jésus. Illumine ton peuple, fortifie ton peuple, donne de l'énergie à chacun Donne-nous la puissance, donne la puissance au leadership hein, et nous allons conquérir tout le pays. Nous allons évangéliser ce pays. Nous prions Seigneur, personne n'échappera à la flèche de l'évangile dans ce pays au nom de Jésus. Ce soir, parle à chacun, réveille-nous et aide-nous Seigneur à aller à faire cette œuvre que tu nous as confiée. Je te remercie pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, vous vous asseoir. Je vous parle ce soir du message intitulé de l'évangile. Je vous parle de l'évangélisation. Et le thème est le ministère de l'évangéliste dans le monde. Le ministère de l'évangéliste dans le monde. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, Allez partout tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce mot « aller » ne doit jamais quitter ta vie. Ce verbe ne doit jamais quitter ta vie. « Allez » Jésus a dit « Allez » partout dans le monde, partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à combien de personnes À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai des croyants dans la maison ce soir. Et parce que tu crois et que tu as baptisé, il dit tu seras sauvé. Et ceux qui ne croient pas seront condamnés. Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17, verset 16. Jean 17, verset 16. Voici ce qu'il dit dans Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Beaucoup, c'est là où ils s'arrêtent. Nous ne sommes pas du monde parce que Jésus n'est pas du monde. Et ils prêchent contre la mondanité et tout ce qu'ils font dans leur petit cercle, dans leur petit hum, église, nous ne sommes pas du monde. Et ils sont tellement séparés, ils sont seulement ils sont tellement éloignés du monde qu'ils n'ont aucun impact, aucune influence sur le monde. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est là où d'autres s'arrêtent aussi. Dieu merci, nous sommes nés de nouveau. dis merci, je suis de nouveau. Et Dieu merci, nous sommes sanctifiés. Dieu merci, je suis sanctifié. vous voyez, il y a des gens, les croyants sanctifiés. mais ils sont, séparés, ils sont sanctifiés, enfermés, ils sont sanctifiés et sont confinés, ils sont sanctifiés et ils demeurent dans leur petite salle de champ de maison, dans leur petite église là-bas. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous comprenions la raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est d'aller sauver les autres. La raison pour laquelle nous sommes nés, c'est pour aller se reproduire. La raison pour laquelle nous venons dans le royaume, c'est pour aller atteindre les autres et les amener dans le royaume. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors, il parle de tous ses disciples, il parle de tous les croyants, il parle de tous ceux-là qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Il parle de quiconque a goûté à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, et je les ai sortis du monde. Ce n'est pas seulement les apôtres, je les ai fait sortir du monde. Ça, ce n'est pas seulement les hommes, je les ai fait sortir du monde. Il parle des hommes et des femmes, les croyants, tous ensemble. Et je les ai fait sortir du monde afin de les envoyer, envoyer dans le monde afin qu'ils fassent l'œuvre que je suis venu faire ici. c'est ce qui arrive dans l'église primitive. Acte des Apôtres, chapitre 8. Acte des Apôtres, chapitre 8. Lisons ici le verset 4. Dans le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient annonçant la bonne nouvelle de la parole, annonçant la pas prêchant la parole. C'est comme ça l'Église s'est élargie, c'est comme ça l'Église s'est accrue, c'est comme ça l'Église s'est multipliée. Voyez l'effet. Acte des apôtres, chapitre 6. Acte 6, verset 7, 6, 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La multiplication aura lieu ici. Beaucoup de personnes viendront dans le royaume. Beaucoup de croyants naîtront dans le royaume. Et beaucoup de disciples seront formés dans ce pays au nom de Jésus. Nous allons atteindre toute tribu. Nous allons atteindre toute localité. Nous allons atteindre chaque communauté jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de maison où il n'y a pas un membre de cette église. Tu frappe à la porte là, on dit, ah, ah, on te connaît, ton maman ici, vient le voir tu, ton membre ici vit, viens le voir. Chaque maison, nous aurons l'évangile. Dans chaque maison, nous aurons les croyants. C'est lorsque nous comprenons comment la fait dans les, au début. Nous savons comment le faire maintenant. Et le même feu qui était en eux en ce moment, et le même zèle, la même passion qui était en nous en ce moment, ce feu va revenir. Vous savez, certaines personnes disent, oh, le réveil vient, le réveil. Il n'y a pas de réveil sans l'évangélisation. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le réveil hein, si seulement ceux, d'entre nous qui sommes ici, nous sommes enflammés, nous, nous allons passer, nous ferons marche de, de Jéricho, nous chassons les démons. Pourquoi est-ce que vous chassez les démons Ceux qui sont dehors là-bas, vous devez les atteindre. Vous devez chasser les démons de leur vie. Ils vont se répandre de leurs péchés, ils naissent de nouveau et beaucoup de personnes vont venir dans le royaume lorsque l'Église croit. Ça, c'est le réveil. Il dit ça, c'est le réveil et ce réveil qui a commencé, il ne va jamais s'arrêter au nom de Jésus. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Même ceux qui sont des idolâtres ils seront convertis. Les sacrificateurs seront convertis. Les faux prophètes seront convertis et tous ces gens des boubous blancs qui brûlent les boubous, qui brûlent les bouches, qui brûlent l'encens, l'évangile leur parviendra. Et, un grand réveil va se produire partout et beaucoup viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus. Mais vous savez, c'est lorsque nous prenons l'évangile, nous, nous comprenons pourquoi Jésus-Christ nous a laissé encore sur la terre et comme Père, tu m'as envoyé le Sauveur, alors je les envoie dans le monde. Et nous savons que nous avons un ministère, nous avons un message, nous avons une mission de donner au monde. Et nous pouvons alors exécuter ce ministère, nous devons déclarer ce message, nous devons accomplir cette mission. C'est en ce moment-là que cette chose dont nous parlons l'expansion du royaume, l'affermissement de l'Église, l'exaltation de notre roi, c'est lorsque cela aura lieu. Et ça aura lieu au milieu de nous ici au nom de Jésus. Voyons ce message, le ministère de l'évangéliste dans le monde. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le ministère irremplaçable de l'évangéliste ferme. Le ministère irremplaçable de l'évangéliste ferme deux, Point. Le message irrévocable d'un évangéliste résolu. Le message irrévocable d'un évangéliste résolu. Troisième point, le modèle irréprochable de l'évangéliste gagneur d'âme. Le modèle irréprochable de l'évangéliste gagneur d'âme. Premier point, c'est quoi déjà? Le ministère irremplaçable de l'évangéliste ferme. Voyons 2 Timothée au chapitre 4. En 2 Timothée chapitre 4, lisons à partir du verset 5. 2 Timothée 4, lisons le verset 5. Il dit, verset 5, Mais toi, sois sobre en toutes choses, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste remplit bien ton ministère. Alors vous voyez ici l'apôtre Paul parlant à Timothée. Et il disait à Timothée, il dit Timothée était une personnalité timide. Timothée était une personne que vous pouvez facilement effrayer. Timothée était une personne que vous pouvez facilement intimider et l'effrayer. Alors, le visage renfrogné d'un péché faisait peur Timothée. Les regards d'un rétrograde faisaient peur Timothée. Et les oppositions, les résistances des idolâtres faisaient facilement peur Timothée. Alors, dans la communauté dans laquelle nous vivons, les, les peuvent faire peur, les idolâtres peuvent faire peur, les occultes peuvent faire peur tous les pécheurs peuvent vous faire peur. Mais en dépit de cette crainte, la Paul appelle Timothée et dit Timothée, qu'est-ce que tu fais Tu as un devoir. Et une personne craintive ne peut pas faire cela. Tu as une responsabilité. Si tu es timide, craintif, et que tu es en train de reculer, et tu es réservé, tu es retardé, et tu ne peux pas sortir pour prêcher, tu ne vas jamais atteindre quelqu'un, mais pas d'aujourd'hui. Tu vas atteindre quelqu'un. as dit, tu vas gagner quelqu'un. Alors, tu dois jeter ta peur au vent et tu dois dire, voici ce que le Seigneur m'a appelé à faire euh, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que gagneur d'âme, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur. Il t'a appelé à aller partout tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, si tu ne le fais pas, les gens vont périr. Ils vont passer l'éternité en enfer pour toujours. Alors, idée. Alors, le sang te sera redemandé. Voilà pourquoi jette ta peur et idée dans le verset 5 toujours. Voyez le chapitre 1, chapitre 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Dieu, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors, vous allez rendre ça personnel. 1, 2, 3, allez-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné. Alors, je regarde mon petit garçon quand ce garçon était petit, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dans Je ne t'ai pas donné cette chose. Où est-ce que tu as trouvé ça, maman Ah, regarde ta fille. Et elle a, elle a des biscuits, tu dis. Où est-ce que tu as trouvé ça Je ne t'ai pas donné le biscuit. Tu regardes ta fille. Elle porte un habit donné. Viens ici. Où est-ce que tu as trouvé ça Je ne t'ai pas donné ça. Où est-ce que tu as trouvé ça Et c'est ce que le Seigneur te demande. Je ne t'ai pas donné l'esprit de timidité. Où est-ce que tu as trouvé ça Qui t'a donné ça Comment est-ce que tu as eu ça ne sais-tu pas que je t'ai dit que si un étranger te donne quelque chose de biscuit de ne pas prendre, si un étranger te donne d'arachide de, de, ne pas prendre, si un étranger te donne quelque chose, ne prends pas. Comment se fait-il, maman et papa Ceux qui disent aux petits-enfants, si un étranger te donne quelque chose de ne pas prendre, et maintenant, c'est toi qui prends l'esprit de timidité. Jette ça. J'ai dit, jette ça. Le pain t'a pas donné cela. Le sauveur t'a pas donné cela le Seigneur ne t'a pas donné cela. D'où est-ce que ça vient Renvoie ça à, l'envoyeur. Retourne ça à l'envoyeur. Le courage du Seigneur, la force du Seigneur, la puissance du Seigneur viendront sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. Aidez. Je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je veux un là-bas. Dieu n'a pas oublié, Dieu nous a pas donné l'esprit de peur, mais, de, mais un esprit, mais, verset 7, mais un esprit de faute, d'amour, de sagesse. C'est pourquoi dans 2 Timothée 4, 7, il dit, il dit supporte, verset, verset 5 plutôt, fait l'œuvre d'un évangéliste, Rempli bien ton Quelle est l'œuvre d'un évangéliste Comment reconnaître l'évangéliste Quand l'évangéliste est en opération, quand l'évangéliste est dans le ministère, quand l'évangéliste fait quelque chose, et vous savez que ceci, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Comment reconnaître cela Vous le connaissez pas le mot verbe aller et prêcher. Le verbe aller et le verbe annoncer ou prêcher. Il va aller par tout le monde et annoncer, prêcher et il prêche. Quand vous voyez quelqu'un, ce n'est pas seulement, ce n'est pas ce n'est pas seulement aller seulement. Quelqu'un peut aller et aller faire commerce. Quelqu'un peut aller et jouer. Quelqu'un peut aller et faire de, de fraude. Quelqu'un peut aller et perdre sa vie, gaspiller son temps. Ça, c'est pas un évangéliste. Quelqu'un peut prêcher. Il peut rester dans notre localité et prêcher, ça ce n'est pas l'évangélisation. Il peut parler à la même personne à tout moment. Il prêche, mais il n'évangélise pas. C'est lorsque tu joins ces deux choses, allez et prêchez, annoncez, allez et annoncez et vous mettez ces deux choses ensemble, vous allez au marché, vous prêchez. Vous allez à l'école, vous prêchez. Vous allez au collège, vous prêchez. Vous allez dans la communauté, vous prêchez. Vous allez au village, vous prêchez. Vous allez Partout se trouve cette gens, c'est vous prêcher. Ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, c'était Jonas. Jonas 3. Jonas 3, 2. Ces deux mots-là, adler et annoncer ou prêcher, ces deux mots, ces deux mots actifs, mots d'action, des verbes d'action, qui composent l'œuvre d'un évangéliste. Jonas 3, 2. Lève-toi, va à la grande, la grande ville, et dis quoi Proclame-y la publication que je t'ordonne. C'est aller et prêcher. Il doit aller et proclamer, prêcher ou annoncer. Quand ces deux mots, ces deux vers sont ensemble, ça c'est l'évangélisation. Ça veut dire que tu vas en tant qu'évangéliste, ça veut dire que tu vas en tant que gagneur d'âme et tu prêches la bonne nouvelle à toute la création. Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 38. Marc 1, verset 38. Lisons pas de verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Restons ici, prêchons. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Tous te cherchent et viennent dans ta localité et tu restes là-bas et chaque lundi, tu es là-bas. Chaque mardi, tu es là. Mercredi, tu es là-bas. Samedi, tu es là-bas. Chaque fois que tu es là. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. C'est quoi il dit Verset 38. Il leur dit Allons, allons ailleurs. Donnez-moi ce mot. Allons. Dites-le à haute voix. Allons. Allons, allons, allons ailleurs. Dans les bougardes voisines nous devons aller dans les villes prochaines. Nous devons aller dans les villages prochains. Nous devons aller dans les communautés prochaines. Nous devons aller dans l'école voisine. Nous devons aller dans le collège voisin. Nous devons aller dans le lieu voisin. Allons dans les bourgades voisines afin que je fasse quoi Afin que j'y prêche. Ça, c'est ça. Allez seul, ne faites pas de l'évangélisation. Vous devez aller et prêcher. Quand vous allez, vous prêchez vous ne restez pas au même endroit, vous allez de lieu en lieu, dans de tel endroit, et vous prêchez la bonne nouvelle. Il dit, car c'est pour cela que je suis sorti. Car c'est pour cela que je suis sorti. Luc au chapitre 9. En Luc 9, verset 16. Luc 9, verset 16. Voici ce qu'il dit. Luc 9, verset 16. Jésus prit Luc 9, 60, verset 60 plutôt. 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enseigner les morts. Et toi, va faire quoi Va annoncer, va annoncer. Les deux mots sont toujours ensemble. Va annoncer le royaume de Dieu. Avant ah, ça, ça c'est un évangéliste. Celui-là, c'est un gagnant d'âme. C'est une personne qui est occupée comme Christ, qui amène les péchés dans le royaume. Et il va partout. Et il va partout. Et il prêche, il annonce la bonne nouvelle. Quel est le passé d'aller quand le passé de prêcher, prêcher. Alors quand vous voyez, il a Vous voyez, ils sont toujours ensemble. Allah, prêcher, va prêcher. Nous allons voir euh, Marc au chapitre 6. En Marc 6, verset 12. Marc 6, verset 12. Verset 12. Marc 6, verset 12. On dit, ils partirent Qu'est-ce qu'ils ont fait Et ils prêchèrent la repentance. S'ils l'ont fait, pourquoi est-ce que nous, on ne va pas le faire S'ils étaient fidèles, pourquoi est-ce que nous, sommes, nous ne serons pas fidèles S'ils ne restaient pas statiques en un lieu, ils sont allés, ils sont allés, ils sont allés, pourquoi n'allons-nous pas Nous devons aller. Ils allèrent et ils prêchèrent la repentance. Marc 16, verset 20. Ils allèrent prêcher, ils allèrent et prêchèrent. Marc 16, verset 20. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent, nous irons. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Toute l'Église dit Amen. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quoi non Ils ont fait et c'est comme ça que nous allons le faire. Deuxième point maintenant. Ton deuxième point, c'est quoi déjà Le message irrévocable d'un évangéliste résolu irrévocable, je veux dire, veut dire qu'on ne peut changer. C'est un message qu'on ne peut changer. C'est un message qui ne peut être dilué. C'est le même évangile de, de cette époque qui a sauvé les péchés en ces temps. C'est le même évangile, c'est ce qui sauve encore les péchés aujourd'hui, qui amène les gens à se repentir, qui amène les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. Le message irrévocable d'un évangéliste résolu. 1 Corinthiens 15. En 1 Corinthiens au chapitre 15, lisons le verset premier. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous voyez, quand vous prêchez le bon évangile, le vrai évangile et l'évangile fidèle, et que vous le faites fidèlement, les gens seront sauvés. Comme quelqu'un t'a prêché, tu as été sauvé. Toi, tu vas prêcher à une autre personne et cette personne sera sauvée au nom de Jésus. Et il continue en disant, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça, c'est le premier point. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés sans la mort de Jésus, sans la mort de notre substitut, il n'y aura pas de salut. Et ainsi donc, le message de l'évangéliste n'est pas complet. Nous devons parler de la mort de Christ, le sang de Christ, son, son sacrifice de substitution sur la croix du calvaire, maintenant qui remplace le pécheur, et parce que le péché, parce que le jugement du péché a été placé sur Christ, c'est pourquoi il ne va pas, il va plus mourir. Voilà pourquoi il sera sauvé. Le verset suivant, le verset 4, on dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Nous parlons donc de la mort de Christ, de l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. C'est ça qui apporte le salut à ces à ces gens. Romains 10, en Romains au chapitre 10, si les gens doivent être sauvés, voici ce qui arrive. Romains chapitre 10, lisons à part du verset, les versets 9 et 10. On dit, verset 9, si tu confesses, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu dites-moi la suite, tu seras sauvé tu crois dans ton cœur. Alors, si tu dois croire, il faut que tu leur en il faut qu'on leur en parle. Qu'ils ne doit pas périr, il ne doivent pas mourir pour leur péché. Christ est déjà mort pour eux déjà. Alors, quelque chose que vous dites, quelle que soit l'histoire que vous racontez, quelle que soit l'histoire que vous donnez, ceci doit ressortir dans le message que Christ a pris leur place. Et l'âme qui pèse c'est celle qui mourra. L'âme, pour qu'il ne meurt pas, pour qu'ils ne périssent pas. Quelqu'un d'autre est mort pour eux. Le parfait, celui, qui, qui est en péché, l'immaculé, celui qui n'a jamais commis de péché, celui qui n'était pas du tout coupable, coupable d'aucun péché, celui qui était parfait, il est mort pour eux, afin qu'ils ne meurent pas. Alors ils doivent croire à cela, que Jésus-Christ est ressuscité encore le troisième jour pour leur justification. Voici le verset 9 encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, de ta bouche, le Seigneur Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu seras sauvé, alors, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. L'homme croit à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au, à quoi Qu'on parvient au salut. C'est ce, ce qu'on recherche. La guérison est bonne. Ça, ce n'est pas la fin. La délivrance est bonne. Mais ce n'est pas la finalité. Le salut, que leurs péchés soient pardonnés, que leur vie soit transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le message que nous leur donnons. Voyons, en Luc chapitre 24, Luc 24, lisons ici à partir du verset 40, Luc 24, 45. Alors il a ouvert l'esprit merveilleux. C'est ce que vous allez faire. Quand vous parlez aux pécheurs, les pécheurs sont aveugles spirituellement parlant. Ils sont dans les ténèbres spirituellement parlant. Ils n'ont aucune connaissance du salut spirituellement parlant. Alors vous allez là-bas pour leur ouvrir leur, leur esprit. Alors il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Vous voyez cela, ça fait partie du message du salut. Ça, il a souffert, il est mort, il a porté ta culpabilité, il a porté ta peine, il a porté ta punition. Et tout, tout a été porté sur Christ. Il a tout payé. Et maintenant, parce qu'il a tout payé, il est mort. Maintenant, il est ressuscité encore. Vous voyez le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pour que tout le monde soit sauvé maintenant, il faut qu'ils se repentent, qu'ils se détournent de leurs péchés, qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et ensuite ils seront sauvés. Acte des apôtres au chapitre 17. En acte 17, nous devons prêcher la repentance. Ce n'est pas seulement « Oh, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir. » Oui, Dieu le fera. Il va les guérir, il va les bénir, il va les délivrer, il va détruire les œuvres du diable. Mais ils doivent se repentir de leurs péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ pour le salut dans leur vie. Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, combien de personnes, à, comment, à combien de personnes, annonce à tous les hommes, combien de lieux, en tout lieu, qui fassent quoi, qu'ils aient à se repentir. Ça, c'est qui doit se repentir. Ah, d'accord. Oh, il peut se repentir à gosses, mais ici, ce dont un besoin, c'est l'encouragement. Partout, c'est de se repentir. Il peut se repentir en Afrique, mais en Amérique, oh, ils sont gentils, gentils là-bas. Et ils doivent seulement lever la main et dire oui, oui, je crois, je crois. Non, tout le monde, partout. Il, il ordonne à tous les hommes, à tout lieu, de faire quoi De se repentir. Pourquoi Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Combien, combien, de personnes Il jugera le monde entier selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et il a établi ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a reçu des morts. Ça, c'est la qu'il a, qu a donné à tous les hommes. Voilà pourquoi partout doit se repentir. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 20. Acte 20, 20. Il dit dans le verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs, la, premièrement, dites-moi, la repentance envers Dieu et deuxièmement quoi Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile complet. Alors, ils doivent se repentir de leurs péchés, ils doivent se détourner de leurs péchés et croire au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, ils seront sauvés. C'est ce que nous devons prêcher. Et à qui devons-nous prêcher À toute la création, à toute la création. Le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, c'est pourquoi, si un voisin à qui tu n'as jamais parlé, pourquoi tu ne lui parles pas Tu veux qu'il périsse. S'il y a un camarade de classe à qui tu n'as jamais parlé, pourquoi tu ne lui parles pas Tu veux qu'elle périsse, tu veux qu'il périsse. S'il y a un, pro, un collègue professeur à qui tu n'as jamais prêché, pourquoi tu ne lui prêches pas Tu veux qu'il périsse. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tu dis, mais je le connais, il ne va pas accepter. Comment tu sais qu'il ne va pas accepter Voyez, solde de tasse toi tu vas penser qu'il va jamais être sauvé, mais il a été sauvé. Il a été sauvé. Ton ami sera sauvé. Ce parent-là sera sauvé par les Fais ton devoir. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et le Seigneur va soutenir la parole de ta bouche au nom de Jésus. Mais le message doit être constant. Troisième point, c'est quoi? Le modèle irréprochable de l'évangéliste gagneur d'âme. Quel modèle pouvons-nous voir Ceux qui ont vraiment évangélisé et qui ont été efficaces et qui ont fait l'œuvre comme, si nous faisons l'œuvre comme eux également aujourd'hui. Nous allons réussir. Je vois une personne qui va réussir là-bas. Tu vas réussir au nom de Jésus. Je veux que vous notez le mot évangéliste verticalement. Notez le mot évangéliste E-V-A-N-G-E-L-I-S-T. Nous allons le créer en anglais, il n'y a pas E à la fin. Évangéliste en anglais, il n'y a pas E à la fin, c'est T seulement. Il y a des modèles dans la Bible qui nous montrent comment les évangélistes doivent prêcher. Comment toi, en tant qu'évangéliste gagneur d'âme aujourd'hui, tu dois prêcher. E, c'est pour Ézéchiel. Ézéchiel. Voyons Ézéchiel au chapitre 3. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis, verset 17, je t'établis, écoute, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu la révèteras de ma part. Ça, c'est l'évangéliste. Fils de l'homme, j'établis comme sentinelle sur la main d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il était là Et dit, si tu, si tu ne te réponds pas, tu périras. Alors, si vous ne croyez pas en moi, vous ne pouvez pas voir la vie. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Ce qui Quiconque croira au Fils à la vie éternelle. Qui ne croira pas sera condamné déjà. Alors écoute la parole de sa bouche et avertis-les de ma part. Et Ézéchiel est un modèle d'évangélisation. Voyez Ézéchiel 18. En Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, dites-moi, c'est celle qui mourra. Ça, c'est le message de l'évangéliste. C'est-à-dire que s'ils continuent dans leur péché, à la fin du chemin du péché, ils vont mourir, ils vont périr. Verset 30, verset 30 d'Ézéchiel 18, verset 30, il dit, « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. » maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Ça, c'est l'évangéliste. Ça, c'est l'évangile. Repentez-vous, retournez, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Saint. Ça, serait le message de l'évangéliste. Un évangile efficace, un gagneur d'âme, un évangile fructueux. Il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez donc, convertissez-vous donc et vivez. Ils auront la vie éternelle. Le V, c'est la voix dans le désert. La voie dans le désert. Ça, c'est Jean, c'est Jean, c'est Jean. Vous voyez Jean, quand il est, on est allé vers lui, qui es-tu Quelle réponse allons-nous donner à ceux qui nous ont envoyés Il dit, allez leur dire, je suis la voix, je suis la voix, la voix qui crie dans le désert. Voyons Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1. Lisons ici le verset 22. Jean 1, verset 22. Il lui dit alors, qui es-tu Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, je suis la voix. Je suis la voix. La voix de celui qui de prophétie. Je suis la voix. La voix de la promesse. Je suis la voix. La voix qui avertit Israël de se détruire du péché. et de revenir au Seigneur sur la voix qui, de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Et vous savez, il a dit aux gens de se repentir. Hein. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Voyons la voix maintenant. Je suis la voix, la voix de celui qui crie dans le désert. Voyons Matthieu chapitre 3. Lisons ici à part du verset 7. Verset 7 de Matthieu 3, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc du fruits digne de la repentance. Ça, c'est l'évangélisation. Quand vous avertissez les gens, quand vous leur dites, à la fin de la vie du péché, il y, aura le jugement. Et s'ils ne veulent pas être jugés par la grande puissance de Dieu et par le juste juste du ciel et de la terre, ils doivent se repentir aujourd'hui. Ça, c'est l'évangéliste. L'évangéliste, c'est comme Ézéchiel, il avertit les gens, il les amène au Seigneur. L'évangile, c'est comme la voix de celui qui est dans le désert. A, c'est Apollos. Apollos. Le A, c'est pour Apollos. Ceux qui connaissent l'Écriture. Et quand il parle, il parle avec conviction concernant Christ le Sauveur. Il n'y aura pas de doute dans le cœur de quiconque. Quand Apollos se lève et qu'il prêche la parole de Christ, et dit, Christ est le Sauveur. Christ est le celui les pensées ne sera pas ici. Est-ce qu'il y a d'autres sauveurs Est-ce qu'il y a d'autres racheteurs, rédempteurs Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore apporter la rémission du péché Non, il n'y a pas un autre nom. Voyez acte des Apôtres, chapitre 18. En acte des Apôtres, chapitre 18, lisons à partir du verset 24. acte des Apôtres 18, verset 24. Verset 24 dit, un juif, un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures, 20 à Éphèse. Alors, attendez un instant. Vous voyez, parfois, si vous êtes dans l'église, il n'y a pas d'excuse pour nous de prêcher un pauvre message. Mais vous remarquez, pensez à cela. Dans l'église, on peut se débarrasser des messages pauvres. Parce que les membres de l'église, ils vont venir. Ils vont venir encore. Parce qu'ils sont toujours là. Ils sont des membres fidèles de l'Église. Ils sont là parce qu'ils doivent servir peut-être parce qu'ils doivent chanter. Ils sont là peut-être parce qu'ils doivent organiser l'église. Ils sont là parce qu'ils doivent faire beaucoup de choses. Par conséquent, quand nous prêchons bon ou nous prêchons pas de bons messages, peut-être ils vont venir. Mais quand vous allez dans le monde, allez pas tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, vous devez être versé efficace et vous devez parler à eux de façon qu'ils comprennent quelque chose qui va les saisir, quelque chose qui va arrêter, attirer leur attention, quelque chose, ils n'auront pas d'échappatoire. Et cette personne, un évangéliste Apollos, on nous dit qu'il était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Et il est venu à Éphèse. Voyez le verset 28 car il refutait vivement les Juifs euh, en public. Non seulement qu'il les convainquait, mais puissamment, efficacement, vivement, puissant, de façon qu'ils ne puissent échapper car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est notre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur ailleurs. Alors, vous devez vous développer pour prêcher et parler de façon convaincante, comme Apollos, le N, c'est Nathan, N, Nathan. Voyons, revenons en deuxième, deuxième Samuel, chapitre 12, 2 Samuel 12, un évangéliste parle à un pécheur. L'évangéliste, quand vous parlez à un pécheur, si vous dites au pécheur, il y a des pécheurs dans le monde. Oui, je sais que des, je sais cela. Tous ces gens-là, que vous lisez dans les journaux, vous qui sont corrompus, ils volent notre argent, ils font ci, ils font ça. Oui, tout le monde va d'accord avec toi qu'il y a des pécheurs dans le monde. Il y a des gens méchants dans le monde. Hein. Ah, ah, bien sûr, je les connais. Je sais qu'il y a des méchants. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça à mon papa, c'est à ma maman, euh, mon papa ne devait pas mourir maintenant, hein. mais les méchants l'ont tué. Tu dis d'accord, il y a des sous là, il y a des fumeurs, oh bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. C'est l'évangéliste qui va maintenant ramener le message vers le monsieur. Ce n'est pas qui sont pécheurs, mais toi, tu es, toi à qui je parle, tu es un pécheur. Ça, c'est un évangéliste. Voyons chapitre 12 de 2 Samuel, verset 7. et Nathan dit à David, dites-moi la suite. Tu es cet homme-là. Un évangéliste n'est pas quelqu'un qui basse la tête et il ne veut pas regarder le visage de David et il dit, hein, c'est toi cet homme. Non, il a regardé droit dans les yeux. Il dit, je te parle. Regarde ce que tu as fait. Regarde, euh, regarde l'histoire que tu as racontée. L'évangéliste, il sait raconte l'histoire. C'est quelqu'un qui peut prendre une illustration et finalement, il applique à la personne. Tu es cet homme-là. Ça, c'est un évangéliste. Et euh, l'évangéliste, c'est une personne comme Ézéchiel. C'est quelqu'un comme la voix dans le désert. C'est quelqu'un comme Apollos. C'est quelqu'un comme Nathan. Nathan qui dit, tu es cet homme-là. Parle ainsi l'Éternel. Et voyez le verset 13 ici maintenant. Verset 13, David. Voyez ce qui s'est passé. Verset 13, David dit à Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit j'ai péché, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre l'Éternel. Et il a conduit et il a fait la prière de conversion. Il a été sauvé et Nathan dit l'Éternel ah, te pardonne tes péchés. Tu ne mourras pas. Ça, c'est l'évangéliste là. Tu ne mourras pas. Alors, le G, c'est pour Gabriel. Gabriel, pour Gabriel. Daniel 8. En Daniel 8, lisons le verset 15. Nous voyons, ça c'est un, modèle. Nous sommes en train de voir des modèles, comment les évangélistes se comportent, comment un évangéliste présente le message. On nous dit en Daniel chapitre 8, chapitre 8, verset 15. Daniel 8, 15. Il dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Alors, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif Fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Vous voyez, les pécheurs lisent la Bible également. Ce n'est pas seulement les croyants qui lisent la Bible. Parfois, les pécheurs lisent la Bible. Comme le, le typion qui lisait la Bible. Et il lisait, lisait, et il lisait sur le salut, sur Christ, il lisait sur Jésus-Christ, il lisait sur le Sauveur, mais ne comprenait pas. Alors, vous voyez, Philippe est venu vers lui pour dire, comprends-tu ce que tu lis Il dit, comment est-ce qu'il je vais comprendre si quelqu'un ne m'explique Alors, ici, Gabriel est venu vers Daniel et il lisait les Écritures, il lisait la vision et ce qui va arriver, mais ne comprenait pas. Et l'homme a dit, Gabriel, va expliquer cet homme-là. C'est l'évangéliste qui amène ses péchés à comprendre, qui amène cette femme à comprendre la voie de la vie éternelle et la voie a su pour être sauvé. Alors, l'évangéliste est comme ce Gabriel qui nous donne la compréhension. Rappelez-vous, ce même Gabriel qui est venu vers Marie, il a dit, oh, je te salue Marie, tu es béni toutes les femmes. Et il a donné le message du Sauveur qui naîtra dans le monde. Le E, c'est Élie, Élie, Élie. Voyons, premier roi 18. Un roi 18, le E c'est pour Élie. Un roi 18, verset 21 alors l'évangile doit sortir les gens de leur position de doute, de leur position de double pensée et s'assurer que ce n'est pas seulement ni les idoles, ni les Jésus, ni les bonnes œuvres Jésus-Christ ou ce que Jésus a fait sur la croix. Nous devons arriver à une décision que voici le chemin, voici le seul chemin. En 1 Roi chapitre 18, lisons à part du verset 21. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous savez, beaucoup de pécheurs sont doux Ils vont à l'église, ils paient les droits et ils vont encore adorer les idoles en semaine et vous les confrontez. Vous dites, je vais te parler sérieusement d'une affaire. Tu dois penser avant de mourir. Ah, tu peux mourir à tout moment. Dis-moi. Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu paies les doigts de pasteur. Je sais que tu observes la, Pâque. Tu observes la Pâque. Tu observes ceci ou cela. Dis-moi. Si tu meurs, maintenant même, est-ce que tu penses que tu iras au ciel? Je pense peut-être que je vais aller quelle est, ta raison Comment tu sais que tu vas aller là-bas Il te donne telle, raison, tu rejettes ça. Tu donnes telle, tu rejettes ça. Et il va dire, bon, prends une décision si ce Dieu est le seul Dieu sage qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, s'il y a un autre chemin pour être sauvé, il n'allait pas envoyer son Fils unique Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix du Calvaire. Alors, le fait qu'il envoie Jésus-Christ, le seul Fils, le seul Fils unique, mourir pour toi sur la croix du Calvaire, montre qu'il n'y a pas un autre chemin. Et tous ces autres chemins que tu empruntes, ça ne va pas t'amener au ciel. Ça t'amènera en enfer au, au ciel. Finalement, il va commencer à comprendre ah, que ce Dieu a fait la bonne chose. Dieu est verset 36. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avancha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Ça, c'est le message. Dieu ramène le cœur. Ça, c'est la repentance. Ramène le cœur des idoles, loin de l'idolâtrie de Baal et du Dieu suivant. Et le feu de l'Éternel tomba et la consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Quand tu prêches, ils vont voir quelque chose. Le feu va tomber du ciel. La puissance va tomber du ciel. Les malades seront guéris et les opprimés seront délivrés. Ils verront quelque chose. Et quand le peuple vit tout cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dites-moi haute voix. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, ça, c'est un évangile convaincant, le L. C'est Luc. L, c'est pour Luc. Nous voyez des gens qui, qui atteignent ces, ces hautes positions-là, qui atteignent ces gens sophistiqués, ces, ces dirigeants politiques, ces gens politiques. Et je vais les atteindre. Je vais leur parler. Quelqu'un doit se lever et aller les parler. Parce que nous devons atteindre toute la création. Allez pas tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voyons Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 1. Plusieurs Quelqu'un doit savoir comment aller vers Théophile pour lui prêcher, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Acte des apôtres, chapitre 1. Acte 1, verset 1. Après que cet homme a reçu Christ, il a continué à l'écrire. Et il a écrit l'histoire, comment Christ s'est sacrifié, comment Christ a donné sa vie, comment Christ est allé au ciel maintenant. Il a écrit Actes des Apôtres à ce même Théophile. Dans le chapitre 1, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alors vous comprenez ce que nous devons faire si nous voulons fait l'œuvre d'un évangéliste, E, c'est pour Ézéchiel. Le I maintenant, c'est et I, c'est en anglais, c'est pour Esaïe, Esaïe 6. Verset 7, Esaïe 6, verset 7. Esaïe 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton été enlevé, ton péché expié. Cet homme a été sanctifié. Maintenant, de la sanctification, j'entends la voix de ce verset 8 disant, qui enverrai-je qui marchera pour nous J'ai répondu, tout le monde, répondez-moi, un, deux, trois. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et le Seigneur l'a envoyé pour parler à la nation et les parler de comment le péché peut être pardonné. Comment il peut être sauvé Comment il peut avoir l'assurance du salut Esaïe 55, verset 6. Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Ça, c'est l'évangéliste là-bas. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et le S, c'est pour Étienne. Étienne. Acte des apôtres, chapitre 6. Hein. Étienne. Acte 6, 8. Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Tu dois commencer le miracle des miracles. Parce que Jésus a dit, quand vous allez prêcher le royaume de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, aidez. Vous allez suivre gratuitement, donnez gratuitement. Comme nous leur donnons l'évangile, nous leur parlons de la puissance, la puissance de Christ pour sauver, la puissance de Christ pour guérir, la puissance de Christ pour délivrer et nous leur disons, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce qu'il a fait dans les années passées, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, je suis Dieu et je ne change pas. Alors, la puissance de Dieu n'a pas changé. Et comme nous proclamons le Seigneur qui sauve, le Seigneur qui guérit, nous verrons qu'à travers toi, les gens seront sauvés. Et à travers toi, les gens seront guéris. Et ils seront délivrés au nom de Jésus. Voyons le verset 10. Maintenant, verset 10. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il n'arrivait pas à résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et nous voyons maintenant le T, c'est pour Timothée. T, Timothée. Voyons deuxième, Timothée 4. De Timothée 4, lisons le verset 5. 2 Timothée 4, 5, 2 Timothée 4, 5, 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en tout sur toi, tu seras sobre. Supporte les souffrances, tu vas supporter. Fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est ce que tu vas faire à part de ce jour. Et cette œuvre va prospérer dans ta main. Tu vas parler aux pécheurs et ces pécheurs vont répondre et ils vont se repentir au nom de Jésus. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le Seigneur t'a appelé. Et cet appel sera efficace. Et comme tu vas, va avec une mission, comme tu vas, tu vas avec un message, comme tu vas, tu vas avec le modèle devant toi, comprenant, qu'il y a un Ézéchiel, il y avait un Ézéchiel en son temps, et il y a un Ézéchiel aujourd'hui. Il y avait une voix qui parlait dans le désert. Ah, et je suis cette voix dans ma communauté aujourd'hui. Il y avait, il y avait un Apollo, je suis cet Apollos aujourd'hui. Il y avait Nathan, je suis cet Nathan. Il y avait un ange, Gabriel, et cette qualité de l'ange Gabriel amène les gens à comprendre la voix du Seigneur. Je vais avoir cela au nom de Jésus. Alors voici Élie. Et nous disons, donne-moi un autre Élie aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, un autre Élie aujourd'hui. Quelqu'un là-bas, un autre Élie aujourd'hui et tu leur dis, pourquoi est-ce que vous clochez de deux côtés Si idole et idole, servez-les. Mais voici ce que les idoles font pour vous. Mais si Jésus-Christ, notre sauveur, si Jésus-Christ, notre guérisseur, si Jésus-Christ, notre rédempteur, suivez-le. Et des multitudes à travers toi vont suivre Jésus-Christ au nom de Jésus. Alors, tu seras comme Luc, tu seras comme Esaïe, comme Étienne, et tu seras comme Timothée. Si nous allons être l'évangéliste que le Seigneur nous appelle à être, et nous le serons premièrement, vous devez avoir la fidélité d'Ézéchiel. La fidélité d'Ézéchiel. Voilà, écoute la parole de ma bouche et donne-leur cela de ma, de ma part. Deuxièmement, vous devez avoir l'intrépidité de la voix qui crie dans le désert, l'intrépidité de Jean-Baptiste, la fidélité d'Ézéchiel, l'intrépidité de la voix qui crie dans le désert, vous devez avoir la ferveur d'Apollos, la ferveur d'Apollos. Vous devez parler avec passion et avec tout votre cœur, toute votre force et toute votre énergie. Vous devez avoir la ferveur d'Apollos, vous devez avoir la franchise de Nathan, la franchise de Nathan, disant David et disant au pécheur. tu ne dois pas battre, tu ne dois pas mélanger les mots. Toi, tu es l'homme et tu seras franc avec eux. Tu dois avoir la fraîcheur de, la fraîcheur de Gabriel. Tu viens de la présence de Dieu. Tu respires. Tu as prié et tu as la fraîcheur de l'esprit. Tu as la fraîcheur de Gabriel. Ensuite, tu dois avoir la fermeté lits. la fermeté lits. pas de compromission. Et tu dis, le Dieu qui fait descendre le feu, le Dieu qui envoie le réveil, le Dieu qui envoie la guérison, le Dieu qui envoie la délivrance, qu'il soit notre Dieu. Et quand tu pries, tu es ferme, tu dis, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que le peuple sache que tu m'as envoyé et que j'ai parlé en ton nom. Et j'ai dit la vérité, que le feu tombera. Tu dois voir l'amitié de Luc, l'amitié de Luc, si amical envers cet homme excellent Théophile. Il a pu écrire, il a pu communiquer la parole de Dieu. Il, est, T'as pas une personnalité effrayante. Luc, le docteur, il connaissait la psychologie de la communication, il connaissait l'efficacité de la communication, il, connaît, il a utilisé cet avantage-là. L'amitié de Luc. Vous devez avoir la droiture d'Esaïe, la droiture d'Esaïe. Tout vos, vos sacrifices ne sont rien. N'amenez pas ces vaines choses-là. Je suis fatigué de cela. Mais aujourd'hui, pour venir, raisonnons, venez plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme le, la pourpre, il les rendra aussi blancs que la neige. Ainsi donc, quiconque veut euh, viendra et mangera les meilleures productions du pays. Mais celui qui revute sera donc tué par le car La bouche de l'Éternel a parlé. Venez maintenant, venez, venez, venez maintenant, plaidons, dit le Seigneur, le salut est là. Vous devez avoir donc la droiture des d'Ésaïe. Vous devez avoir la plénitude d'Étienne, la plénitude d'Étienne. Il était plein de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de puissance, rempli de foi. Il était rempli de sagesse. Et il a déclaré la parole de Dieu sans crainte, sans faveur. Et vous devez avoir la, la, la, la, la fructification de Timothée. Vous serez fructueux. À partir de ce jour, vous n'avez pas encore les fruits. La période de fruits sonne dans votre vie. Va aller et faites le d'un évangéliste. Allez et soyez fructueux. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Lève-toi, lève-toi. Parlons à Dieu dans la prière. Nous avons écouté le message de l'évangéliste. Et le Seigneur t'envoie. Va, prêche. Lève-toi et va et prêche. Fais-le. Le Seigneur